operator farruh media kuylay bugun o'zim sizlarni sho'x yigiti go'zal qizlarni shahri to'zim g'ururi bo'lgan birlashning mard yigitlari kuylay bugun o'zim sizlarni sho'x yigiti go'zal qizlarni shahri to'zim ko'zida o'ynab charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'xidan kuylayin bugun birlashning yoshlari uchun bugun to'yda o'ynab charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'xidan kuylayin bugun kuya tura do'stlari uchun boshini egmagan Donaların so'zini tinglagan Ori baland g'ururi osmon Birlashning sher nomatlarga boshini egmagan Donaların so'zini tinglagan Ori baland g'ururi osmon Birlashning sher Bakışları ucun charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'xidan kuylayin bugun birlashni yoshlar uchun bugun to'yda o'ynab charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang